哎呦，这是一个故事，发生在很久很久以前，让我们讲给你听。森林里面有个城堡，里面住着一个小孩，个头没有很高，他肤色也不是很白，每天没有烦恼，所以活得无所顾忌。有天，离开家人关照，独自一人进入森林腹地，第一次暴露在阳光下，感到很难看，非常的难看。没有人保护的呼吸都变得更缓慢。 我们在判断，这时他看到了不远处散发着金光，一直在思量，心里面燃起了希望。这种总去，却发现面前是一堵高墙，密不透风的高墙，未来也似乎很渺茫，就像是前面的坎坎。他唇边笑着，想着夜晚，高贵的皇族是无彩。 填满内心的满足感，上帝给机会还不满，我讨厌他在抱怨和哭喊。站这个位置的 pay pay pay，他没有希望不废废废，装模作样不会累累累，受不了早点洗洗睡。带上懦弱自甘堕落，一无收获的脸上不知所措，夸张的演唱，苦中啊末端，成功还不如我的唾沫。那就像濒死的渴望，那歇歇的苍蝇。对着美味的猎物，他展手凶狠些。它来的存忍，我都谢谢，死的悲惨不理解。 要是普普 no。s o tell me who's the real one？So tell me who's the real one？我们依旧保持傲慢，保持傲慢，从容面对每场挑战，挑战，挑战，就在高空向下跳伞。向下飘向下飘散。So tell me who's the real one？So tell me who's the real one？我们依旧保持傲慢，保持傲慢，从容面对每场挑战，挑战，挑战，就在高空向下跳伞，向下跳伞。 自己都不知道，等我安排明白，怎么好意思开口？t h a t s my show, don't I n e e 手，爱的你没有教程，本我的游戏不要你插手。想把所有软的删除，现在把伤疤都去揭开。一转眼变得不明白，快要跟不上那节拍。好多了。天人和仙人在身边来回走，还有躲在身后的狗，他撵都撵不走。慢性病，他正在心级很 e s r a p p i n g in the days, more I be no 胆，但他在依旧为自己感到庆幸。我，想定义他的样子，My way, yeah。 It's right, he's standing man, you should go other way, yeah 被奔跑，极限容我压压腿。暴雨中前行，一路突破路。How I make it sway。Oh, you are the person one, he's the person two, who's the person three? I ain't gonna quit, I just wanna free, I just wanna breathe。一个人去 make，就一个人去 take，一个人就一个人去。Versus every we。e k 总说他们多努力，这成果多么来之不易，始终保持表里如一，他们笃定成功是命中注定。整个圈子的小丑的美，a l l 告诉他实力才是硬通货，只会用他流连的叫声来炸进的爱豆。数量比听众多。 看你们的 diss e 多，棒棒，真的太帅了，嘴烫烫烫，太的都是运脚的，压不上。站在聚光灯下，早已变得四不像。他写的歌词里找不到旁来，但他的粉丝对他还是照样爱。他那个初心还能不能想起来？当初的梦想还能不能扛起来？看到我的目光实力，占领你的城堡，你们化妆的妆不可见，没谁。这个在线的键盘，这真的现场，粉丝老师们无法感知任何意义。他们的力量只能保护你，立场捍卫你的完美，证明你爱是把那当上帝。你的妈他防卫，这一直反配你。上你的 e 具被 r e w r u n d 我们依旧保持傲慢。 就保持傲慢，傲慢，傲慢，傲慢。从容面对每场挑战，挑战，挑战。就在高度向下跳伞，向下跳伞。我们的目标是金字塔顶端，最终的在巅峰。你只有猥琐的站在那平原，敢不敢过来和我交锋？我们之间要分出个路子，除了你不可能再战胜。即使还有下一次，结果不改变，会再次把你战胜。 所谓的所谓的圈子没有规则，利益是你们身上龟壳。你们先是 diss，等到 win peace，自不量力如同火变飞蛾？你们的 diss 都比你们的心刻苦，那气势不比有资格的人多？你们何止我们在飞蛾处，可是一样的人，你我有何苦？听好了，说着那别把这弄脏了 f a k e 们在装，但你们 p 不起。强者的心脏会保持炙热，滚烫，乱叫的最丰盛，别给我再膨胀。千万的人说我顶规则，自己都听不懂么真规则，pew pew pew，不要解析。 二解一，骂着真的很解气，歌词根本不需要写意。爬上一百零一步阶梯，终于再也不用去憋气。Yeah. 所有的工程都给我们跪下，站状态，帮我们穿上了盔甲。所有的 faker 都给我们跪下，多一点行动，少一点废话。你写歌的文字早已经匮乏，我的文字还保持出神入化。现在凌晨的 Merry Back，太送你们回家。